passa com modelo de trás, vindo pra frente, aí o molinho dá pra trás. Então, postar, porque eu achei que ficou muito lindo, cara.